እና ኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ውስጥ መስራት አዝናኝና አስደሳች ቢሆንም አንዳንዴ ስህተቶችን በምንሰራበት ሰዓት ግን ጉዳትና አደጋው በዛው መጠን ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ስህተቶች ብዙ ጊዜ ካለማወቅ፣ ከዝንጉነት ወይም ደግሞ ከጥንቃቄ ጉድለት ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህንም ብዙ ጊዜ ወይ እናንተ ላይ ወይ አካባቢያቸው ያለው ሰው ላይ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ደርሶ አይታችሁ በኤሌክትሪካልና ኤሌክትሮኒክስ ዙሪያ ስራዎችን መስራት አስጊና አደገኛ መሆኑን አስባችሁ ወይም ሰውም እንዲነግሯችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴም ከሰማችሁ ኤሌክትሪክን በሩቁ ይባላል አይደል? ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ፍርሃት ለመውጣትና በጥንቃቄ ለመስራት የ electrical safety ወይም የ electrical ደህንነት መመሪያዎችን ማወቅ፣ ኤሌክትሪክ ንዝረት እንዴት ይነዝረናል፣ ሲነዝረንስ በምን አይነት መለኪያ ምን ያህል ንዝረት ምን ያህል ጉዳት ያመጣብናል፣ እንደገናም ደግሞ የኤሌክትሪክ አደጋ እንዳይደርስብን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ልናደርግ ይገባል የሚለውን በዚህ ክፍል ውስጥ በስፋት ለማየት እንሞክራለን። እሺ እንግዲህ እናንተም እንደምትገነዘቡት ኤሌክትሪክ ንዝረት ዋነኛው ምክንያት በሰውነታችን ውስጥ የሚያልፈው የኤሌክትሪክ ፍሰት መጠን ነው። የኤሌክትሪክ ፍሰት መጠኑ በጨመረ ቁጥር ብዙ አደጋ ያደርስብናል። ያ በሰውነታችን ውስጥ የሚያልፈው ኤሌክትሪክ ፍሰት መጠን ወይም current መጠን አነስተኛ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ አነስተኛ አደጋ ይደርስብናል። ይህ እንግዲህ ይህ current ትልቅ ወይም ትንሽ እንዲሆን የሚያደርገው የምንነካው የኤሌክትሪክ ኃይል ወይም ቮልቴጅ መጠን እንደዚሁም ደግሞ የሰውነታችን current ን የመቃወም መጠን ወይም የ resistance መጠን ይሆናል ማለት ነው። ይህም ማለት በጣም አነስተኛ ቮልቴጆችን ለምሳሌ ባትሪ ትንሽ ባትሪ ውስጥ እንደምትገነዘቡት 1.5 ቮልት ይላል አይደል? እንደዚህ አይነት ባትሪዎችን በምንነካበት ሰዓት የማይነዝረን የሰውነታችን resistance ያንን ለመቃወም አቅም ስላለው ነው ማለት ነው። ነገር ግን በእርጥበት ሰዓት በምንሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ እጃችን ከተላጠ እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ የሰውነታችን resistance በጣም ይወርዳል። እስከ 1000 ኦም ወይም 1 ኪሎ ኦም ድረስ በታችም ሊወርድ እንደሚችል ይገመታል። ስለዚህ ሁልጊዜ ራሳችንን ከእንደዚህ አይነት አደጋ ለመጠበቅ እጃችን ደረቅ መሆኑን ማረጋገጥ እንደዚሁም ደግሞ ስንሰራ እየነካን ያለነው ቮልቴጅ ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል። ይህንን እንግዲህ ብዙ በሙያው በምንቆይበት ሰዓት የእያንዳንዱ እቃዎች ወይም ደግሞ የምንሰራቸው ነገር ምን ያህል ቮልቴጅ እንደሚያወጡ ማወቅ እንችላለን። መለኪያ መሳሪያ ስላለ በዛ ለክተን መረዳት እንችላለን። ብዙ ጊዜ የሰውነታችን resistance እስከ 30 ቮልት ድረስ ብዙም ሳይጎዳን ብንነካውም ሳይጎዳን ልንሰራ እንችላለን። ያ ማለት ለምሳሌ የ laptop charger ጫፉን ወይም ደግሞ የሞባይል ቻርጀር ጫፍ እንግዲህ መግቢያ ሶኬቱን ሳይሆን output ኡን መውጫውን ማለት ነው እስከ 5 ቮልት፣ 10 ቮልት፣ 19 ቮልት ድረስ በእጃችን በደረቅ እጃችን ብንነካው ብዙ ላይጎዳን ይችላል። እንደነገርኳችሁ የሰውነታችን ሬዚስታንስ ያንን ለመቃወም ወይም ደግሞ ለመቋቋም ስለሚችል ማለት ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ግን በጣም በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። በኋላ ላይ ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ እንዳለብን እንደሚገባን እየተነጋገረን እንመጣለን ማለት ነው። ሌላኛው ተጨማሪ ነጥብ የምነግራችሁ ብዙ ጊዜ ይጠየቃል። የበር እጀታዎችን ስንነካ ወይም ደግሞ ከሰውም ጋር ስንነካካ ነዝሮን ያውቃል አይደል? ይህ የ electrical ንዝረት የሚመጣው አንድ አካባቢ ላይ ተከማችቶ በሚገኙ በ electrostatic charge ኦች ነው። ቻርጅ ክምችት አንድ ቦታ ይኖራል። ያንን በምንነካበት ሰዓት ግን ሰዓት ወደኛ ይዘላል ማለት ነው፣ ወይም discharge ያደርጋል። ስለዚህ እዛ ላይ የተከማቸው ቻርጅ በብዙ ሺ ቮልት የሚቆጠር ነው። በጣም በጣም ትልቅ እንደሆነ ነው የሚገመተው። ነገር ግን በእኛ ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከፍተኛ የሆነ አደጋ የማያደርስብን በ micro ሰከንድ ውስጥ እኛ ላይ discharge አድርጎ ስለሚጨርስ ያም ማለት ያ የተከማቸው ነገር ቀጣይነት ካለው source እንደ ግድግዳ ግርግዳ ላይ እንዳለው ሶኬት ወይም ደግሞ ትልልቅ የቻርጅ ማከማቻ component ኦች እንደዛ አይነት እንደ capacitor የመሳሰሉ component ኦች ላይ እንዳለው ስላልሆነ በፍጥነት discharge አድርጎ ስለሚጨርስ ብዙ አደጋ ሳያደርስብን ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ንጽጽር ቮልቴጅ ትልቅ ቢሆንም ጉዳት የለውም፣ ዋናው በሰውነታችን ውስጥ ያለው የ current ፍሰት ነው የሚለው አባባል ስህተት እንደሆነም ልነግራችሁ ነው ማለት ነው። ቀጣይነት ካለው ምንጭ ቮልቴጅ ትልቅ ቮልቴጅ ከነካን ከሰውነታችን ሬስታንስ አንጻር መቃወም ስለማይችል ከባድ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል። ስለዚህ ይህንንም በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከመደበኛ የደህንነት መመሪያ ላይ ምን ያህል current በሰውነታችን ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት ምን አይነት አደጋ ሊያደርስብን ይችላል የሚለውን እስቲ እንደ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ አንድ ሚሊ አምፔር በሰውነታችን ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት የተወሰነ የንዝረት ስሜት ሊሰማን ይችላል። እስከ 20 ሚሊ አምፔር ግን በሰውነታችን ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት የመተንፈሻ ስርዓቶቻችን ለመተንፈስ ያዳግታቸዋል። እስከ 100 ሚሊ አምፔር በሚደርስበት ሰዓት ደግሞ የልብ የመምታት ስርዓቱን ያዳግተዋል ማለት ነው። እስከ 300 ሚሊ አምፔር በሚደርስበት ሰዓት ደግሞ ልባችንም መምታት ሊያቆም ይችላል። ከ300 ሚሊ አምፔር በላይ በሚሆንበት ሰዓት እስከ ሞት ድረስ ሊያጋልጥ የሚችል የኤሌክትሪክ ፍሰት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የጠቀስኩላችሁ ሁሉም በሚሊ አምፔር ነው። ከአንድ አምፔር በታች የሆነ የ current ፍሰት የዚህን ያህል አደጋ የሚያደርስብን ከሆነ በጣም ራሳችንን በጥንቃቄ የጥንቃቄ መንገዶችን ተከትለን ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ እንዴት ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ልናደርግ ይገባል የሚለውን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው የኤሌክትሪክ መስመርን አቋርጦ መስራት ነው። ይህንን እናንተም በደንብ የምታውቁት የምትገነዘቡት ነው። ማንኛውንም ስራ ከመጀመራችን ከማድረጋችን በፊት ያንን እቃ ከኤሌክትሪክ መስመር ላይ አላቀን ሶኬት ነቅለን ሙሉ ለሙሉ ኃይል በሌለበት ሁኔታ ላይ ሆነን ነው እቃውን ፈተን መስራት ያለብን መፍታትም ከሆነ ማጠብም ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ያለብን ሙሉ ለሙሉ እቃውን ከኤሌክትሪክ አላቀን መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ስራውን ከሰራን በኋላ ደግመን ደጋግመን ያንን ነገር እርግጠኛ በትክክል እንደሰራን ማረጋገጥ ወይም check ማድረግ ይኖርብናል። ለምን ቢባል የሰራነው ነገር ላይ ስህተቶች ከፈጠርን በምንሰካበት ሰዓት ኃይል እየሰጠነው ስለሆነ እቃውንም ሊቃጠል ይችላል፣ እኛም ላይ አደጋ ሊያደርስ ይችላል፣ አካባቢውም ላይ ያሉ ሰዎች ላይ አደጋ ሊያደርስ ስለሚችል እርግጠኛ የሰራነው ነገር እርግጠኛ መሆን አለብን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ የምንሰራውን ነገር ማወቅ ይኖርብናል። ሳናውቅ ነገሮችን ማድረግ የለብንም በዚህ መስክ ውስጥ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሶኬት ነቅለንም አንዳንድ እቃዎች በውስጣቸው ኤሌክትሪክን አምቀው የሚይዙ component ኦች እቃዎች አሉ። ለምሳሌ capacitor ን ብናይ ወደፊት እናየዋለን። እንደዚህ አይነት ባህሪ አለው። ስለዚህ ከሶኬት እቃዎችን ነቀልን ብለን እንኳን በውስጣቸው ግን ኤሌክትሪክን አምቀው ሊይዙ ስለሚችሉ አደጋ ሊያደርሱብን ይችላሉ። ስለዚህ ይህንንም በእውቀት መስራት ወደፊት እናየዋለን። እነዚህ አይነት እቃዎችን እንዴት ውስጣቸው ያመቁትን ኃይል እንዴት discharge ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ እነዛን እውቀቶች ይዘን በውስጣቸው ያለውን ኃይል discharge አድርገን አስወጥተን መስራት ወይም ደግሞ መጠገን ይኖርብናል ማለት ነው። ካልሆነ እኛም ላይ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል። ይሄም ብዙ ጊዜ በባለሙያዎች ዘንድ የሚታይ ስህተት ነው። ሌላኛው በቂ ትኩረት መስጠት ነው። የምንሰራውን ስራ በቂ ትኩረት መስጠት በአካባቢያችን በፍጹም ከዛ ከምንሰራው ስራ ውጪ ሌሎች እቃዎች ሊኖሩ አይገቡም። እነዚህ ነገሮች ለአደጋ ያጋልጡናል። ለምሳሌ ብዙ የተሰካኩ ኤሌክትሮኒክ እቃዎች ባሉበት አካባቢ እኛ እየሰራን ያለነውን ነገር ነቀለን ብለን ሌላ የሌላ መስመር ነቅለን ለአደጋ ልንጋለጥ እንችላለን። ስለዚህ አንደኛ ንቁ መሆን፣ ሀሳባችንን መሰብሰብ ይኖርብናል። በተለይ በተለይ ደግሞ ከኤሌክትሪክ ከ power ጋር የተገናኙ ነገሮችን በምንሰራበት ሰዓት ሀሳባችን መሰረቅ የለበትም። እንደገናም ደግሞ አካባቢያችን ጽዱ መሆን አለበት ማለት ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ የምጨምርላችሁ በአካባቢያችሁ ቢያንስ አንድ ሰው ቢኖር ጥሩ ነው። ባለሙያ ቢኖር ጥሩ ነው። ባለሙያም ካልሆነ ደግሞ ርቀቱን ጠብቆ የእናንተን ሁኔታ የእናንተን ደህንነት የሚከታተል አንድ ሰው ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ከእናንተ አልፎ እንኳን ከባድ አደጋ ቢደርስ ሰው እንዲደርስላችሁ ማለት ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ ደግሞ በተለይም በ electrical installation ላይ ቆጣሪ አጠፋን ብለን እየሰራን ባለንበት ሰዓት አንዳንድ ሰዎች እየሰራን ያለነውን ነገር ላያውቁ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ላይሰሙ ይችላሉ። ስለዚህ ቆጣሪ ማን ያጠፋው ብለው ሊያበሩ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ስራ ላይ ሆነን ሊይዘን ይችላል ማለት ነው አጠፋን ብለን። ስለዚህ በተቻለን መጠን ወይ መስመሩን ከኤሌክትሪክ ቆጣሪው ማላቀቅ ይኖርብናል ወይም ደግሞ ሰዎች እዛ ቆጣሪ አካባቢ አሳይን ማድረግ ይኖርብናል፣ ወይ አንድ ነገር ለጥፈን ማስቀመጥ ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት አደጋዎችም ብዙ ጊዜ ስለሚከሰቱ ማለት ነው። እስፔሻሊ ኮርኒስ ውስጥ ገብቶ የሚሰሩ ስራዎች፣ አንዳንድ ጣራ ላይ ተወጥቶ የሚሰሩ ስራዎች ላይ እንደዚህ ቆጣሪ በማብራት እስከ ሰው ሞት ድረስ አደጋዎችን ስለምንሰማ በጣም በጥንቃቄ ልንሰራ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ራሳችንን፣ አካባቢያችን ላይ ያለውን ሰው በተጨማሪ ደግሞ ንብረታችንንም ጠብቀን ስራውን ያለምንም የደህንነት ችግር ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክስ ሴፍቲ ምንጊዜም ኤሌክትሮኒክስ ስንሰራ ሶኬት መንቀል አለብን። power አጥፍተን መሆን አለበት ማለት ነው። እጅ ጋራ ንክኪ ሲናደርግ ትንሿም ነገር ይይዘናል። ምክንያቱም close circuit ስለምንሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሶሉ ከፍ ያለ ጫማ በምናደርግበት ጊዜ ላይ የመያዝ ቻንሱ ይቀንሳል። ስለዚህ ለሴፍቲ እንዲህ አይነት ጫማዎችን ማድረጉ ወሳኝ ነው። ሌላው በምንሰራበት ቦታ ላይ ፈርስቴድ የሆኑ እቃዎችን እና የእሳት ማጥፊያ እቃዎችን ማስቀመጥ ይኖርብናል። የሚፈጠረው ነገር ስለማይታወቅ ለ safety ይህን ማስቀመጥ ወሳኝ ነው። ሌላ በ blower IC ዎችን ስንነቅል ስንተክል እጃችን ላይ ጓንት ብናደርግ በምንበይድበት ጊዜ soldering iron ተጠቅመን ለአይናችን glass ማድረጉ እንደገና ደግሞ አፍንጫችን ላይ ማክስ ማድረጉ ወሳኝ ነው ምክንያት ሌላው bracelet አድርገን ስራ መስራት የለብንም ኤሌክትሮኒክስ component ኦች፣ ምክንያቱም እኛ ልንያዝ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ board ኡን short አድርገን ልንጎዳው እንችላለን ማለት በማን ስለዚህ በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ capacitor ኦችን ነካካት መሀል ላይ resistor አድርገን ዲስቻርጅም ብናደርግ እኛ እንዳንያዝ ለ safety ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሌላው ground አዘገጃጀት ጥልቀት ባለው ጉድጓድ በመቆፈር መጨረሻ ላይ ከሰልንና ጨውን በማቀላቀል copper ቢደረግ መልካም ነው ስለማይዝግ በሱ በማውጣት ground ማዘጋጀት እንችላለን። ይሄ ለብዙ ለብዙ ነገሮች ወሳኝ ነው ማለት ነው። አንድም ለቤቱ እንደገና ደግሞ በየትኛውም ጊዜ discharge ስናደርግ ወደዚህ እንዲፈስ ማድረግ እንችላለን። ኤሌክትሪክ እኛ እንዳንያዝም ይሄኛ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ እኛን ከሚይዝ ይልቅ ቀላል path ወደ ground መፍሰስ ስለሚቀለው ማለት ነው። በመጨረሻም ላይ ground ሲዘጋጅ አስአን አውትፑት ይህንን ይመስላል።